قد يفوتنا أحيانا أن نشكر الجميع ولكن في هنا مدرسة اسمها مدرسة الخان الأحمر فيها 17 مديرة ومعلمة ما غبنش ولا يوم وهو حتى الابواب مسكره والجنود مطوقين الخان ضلن مداوم في المدرسه يقدمن رسالتهن واهم شيء يعيشه الانسان هو ان يقدم رسالته بمهنيه واخلاص ووفاء واذا كان هذا تضاف لها معاناه وانتماء للوطن فهي رساله عظيمه نوجه الشكر والتحيه لمديره معلمات ومعلمات مدرسة الخان الأحمر الذين رفضنا الضغوط ورفضنا سهولة التدريس وأصرين أن يدرسن في مناطق صعبة وعلى فكرة كانش على إضافية يعني بيجين زي زي غير زي اللي بيروح على عناتة وعلى حزمة بيجين هنا بالمعاناة وبداومن في الأيام الصعبة وبداومن في الصيف في حر الصيف لأن كل التحية والتقدير شكرا لكم جميعا لو سمحت شوي اعطيني شوية صوت يعني نهاية نحن نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأخوات والإخوة المشاركين معنا اليوم في الخان الأحمر كذلك نود أن آه، نبعث تحية إلى نسائنا المرابطات في قطاع غزة غزة واللواتي الآن يقمن بفعالية مشابهة بالتزامن مع الضفة الغربية وأيضا في الشتات هناك فعاليات بهذا بهذه المناسبة لنرسل رسالة نحن النساء الفلسطينيات أن فلسطين موحدة فلسطين واحدة فلسطين لن تكون إلا آه، بوصلة واحدة ضد الاحتلال ومن أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين كل عام والمرأة الفلسطينية بخير وبالتأكيد سنلتقي في مناسبات ونشاطات أخرى ويوم